próxima vez que vamos a jugar con usted, yo voy entrenar te vou a respeitar os los E nunca mais, nunca mais isso puta vida me causa desse a amarelo. Damn, son.